рукавичка не улетіла. Ні. Друзі, всім привіт! Їздили тільки що з Саней по об'явленню знайшли е, метал беушний. Купили тут рядом. Дімка, привіт тобі. У Дімки купили, не буду казати откуда, що. Привіт тобі, Дімка. Е, зачем ми скільки набрали металу труб? Там внизу Е, профилек 40 на 20 и труба 50, стенка 3 мм. Будемо строить після сарая на щелевих. Закончимо щелеві, запустимо туди поросят, більш-менш освободимося і почнемо строити е, зернохранилище, ангар, склад. Хто дивиться канал, знає, де я його хотів робити. І тобто потихоньку починаємо збирати метал. Настойки. У нас є часть Отакі точно в мене труби, отакі точно діаметр, да? Угу. Таких у нас багатенько штук 20, наверное, 25. Ну, по 2, по 2,50 ми їх позваримо. Также я от добрав. І ферми, і на фермі теж ж збираю. На верхній пояс. А така піде 50, а стінка 3 на нижній 40 на 20. І на ці перемички в мене все є. Тобто потихоньку починаємо затарюватися, тому що без зернохранилища дуже-дуже погано і дуже неудобно. Висота ангара виходить, буде метрів 5. Ну я потім як почнемо вже підійдемо точно строїти, то потім вже все покажу. Я в этом году и думал строить, думаю, сделаю в этом году на щелевых столах сарай, а потом займусь э, ангаром. Ну і так воно потихоньку-потихоньку, це думаю, де брати труби і понаходили. Все не отходя И также, друзья, у нас хорошая новость. Что, Сань? Что так? Що за ну? Не, а что ты так зразу? Я поняв тебе тут. Хороша новость. Новості твої. Їздили на почту, забрали Сані телефон. Знайшли на OLX, по об'явленню купили і прийшов все. І я Сані сказав, останній раз оце я купляю тобі телефон, ви свидетелі. І останній раз я йому дарю. Якщо він цей про... протеряє чи ограблять його, то тоді я вже не буду купляти. Це останній. Зараз Саня вам покаже який. Та покажи, я ж покажу. Хвастайся, Я ж перчатка. хвастайся сам. Покажи. А? А я Борт кажу. А Все, ми вже провірили, все. Все працює, все супер-пупер. Він каже, мені треба і те, і все, і для общення. І... Ось так. А, Сань, тут ще й стекло заклеєне, так? Да? Ну так, да, він казав, в принципі, що. Так, да, зараз я рукавиці зніму. І стекло, і все. 7 картонів, все работа, все. Ну хороший, чотенький. Видно вам, не видно, надо свет добавити. Хороший, четенький. При вас даю Сашку. На, Положи його, не надо. <laughs> Я вже тут давав в машині, ну а це при вас уже даю. На. Хай положи його. Помагає, даром тобі. Спасибо. А останній раз. Хіба що якщо поламається, заглюча, там ще, то може ще буде. А якщо десь про це саме, то все. Коротше, ось отака виходить внизу труба. Давай, Вік, я буду показувати, ти вже можеш іти. Тут і ось часті, виходить, ферм. А ну Саня, оцю не витягне, а вона зажала. Вона зажата. А, оцю ось бери, оцю. А, бортик убираю, бортик сам убери. Не, бортик вот так. Вот. От хороше діло прицеп, що купив прицеп, вообще милое діло. А ось 40 40 на 20, ось отакий він іде. Отакі куски. метра по півтора, там плюс-мінус. Будемо зварювати усе в куски, в цельні. Тому що ферма в мене буде е, одна або 8, або 9 метрів. Длина одної ферми. Мені треба, виходить, 7 ферм. Ну, я потім покажу, тут у мене свої ці задумки. Оця да, пойдет на верхній пояс, а ця пойдет на нижній пояс. Также вже зварені типа лісов теж. І он є 40 на 20. По метражу мені повністю вистачає. І також зараз покажу вся, яка в мене ще є труба. Е, теж така тільки стінка, мабуть, в мене товща. Стінка міліметра 4. Ось. Ось є лежить тут гора. Позварим тоже в кучу. И тоже пойдет на стойки, на общие стойки, на центральні. Отлично буде. Оця труба, та труба і на фермі. Тобто, виходить, по по самому металу у мене повністю все є. На ферми, на стойки. Ну, На прогони кинемо під профліст дерев'яний брус 50 на 100. Ну і профліст останеться. Стіни, заповнення стін то вже потім буду рішати по факту. У мене є там пару варіантів, буду думати вже потім. Також ми вчора із Санею. Сьогодні у нас день день біганини. Ось такі фермочки там теж. Маленькі ми їх потім порозпилюємо. Тоже 40 на 20. Ну, Ми вважали 40 на 20, 50 50 кусків, да, Сань? Метрів по півтора, може більше. А цих, по-моєму, труби оцій, вона теж по метр 80, метр 50, метр 70, 25 кусків. Тобто по метражу нам все повністю вистачає. Ну, Дивіться, яка ісключительна бивушка. Я побачив з дівкою побалакали, поторгувався і забрав уже всі. А потім це все забрав, він каже, є отака. І ми теж її позабирали всі. Та ні, знову. одну. Хороша, да, отлично. Дімки, спасибо. Дімон, спасибо тобі, що ти появився і ми тебе знайшли. Тут рядом нікуди їхати не прийшлось, нічого видумувати не прийшлось. І це новий діапазон труб і метала дуже приємний. І я довольний, і, і всім хорошо. А в нас лиш би був метал. Якщо є метал, зварити у кучу зібрати, ферми, армянки поварити, стойки, це все розчитати, це таке, це пиль, морська пиль для Сані і для мене. Правильно, Саня? Саня тепер з телефоном. Він сьогодні цілий день радий, як смс-ка прийшла, що е, це, нова почта, що прийшов телефон. Він такий радий, бігає, да, і допомагає все. Я ще не встиг щось сказати, він вже біжить, допомагає, ну, робить. Я тебе побачив тільки в обід. І бігає, допомагає, такий все. це, Ну на радості, на радості. Я сам по собі роблю. Сам по собі він робить, да. О, Ось виходить це оцей весь 40. 40 на 20. Ну, если 40 на 40. Отлично. Да не, Отлично. Просто сказка. Вообще именно. Ну, не так, як Іменно фартонуло. взяли. Да, та ми в тому году тону взяли. такая кого? Ні, так хватило ж на сарай. Що хватило? Ну і ще й пооставалось. І весь сарай за 5 тисяч ми тонну тоді купили. І весь сарай, он, все, всі решетки, все повалило. Також ми Сейчас вам покажу крупорушку, бо я обіцяв крупорушку показать. <clears throat> Также ми вчора. Мене ось еще, метр 30 уголка 30-го, да, Тоже надемонтировал. Также вчора поставили вікно у сарай на откорм на щелеві поли. Вчора мы обшили повністю витяжку, щоб не підтікало ніде від дождя, щоб е, дощ не забивав. Все зробили теж із кусків профліста, що залишився. І сьогодні вже з утра, поки я їздив в центр, Саня покрасив. Оставалась краска стара ще. Коротше, все робимо із БУшки. Зараз будемо займатися козирком вверху, щоб закрити. Я думаю, вам так видно буде, ось вона. Отлично, лягла, ніде нічого не тече, ніде нічого. Також вчора закончили ми утеплення самої криші. І це вата оставалась у мене почти три рулона із нового сарая, що ми строїли в позапрошлому году чи в прошлому году, я вже не пам'ятаю. Її хватило вати і вийшло, що вата Мінвата толщиною 10 мм хватило нам повністю на все, кроме ось цього прольоту. Ось на цей прольотик не хватило, щоб десятку. Я зробив тут везде 10 мм, а тут, мабуть, в 3-4 е, слоя оцю ж підложку під ламінат, блістяшку з поролоном. У 3 или в 4, коротше, де кусків багато. Та, що оставалась з потолка, я обдер рядом з сараю для доращування. Я її не викинув в клубочок, тоді звернув, думаю, пригодиться і пригодилось. І так також нею позабивали усі оці деякі е, щелі позабивали. А тепер будемо, не знаю, чи сьогодні, е, чи хватить время на сьогодні. Починати набивати обрешетку і обшивати потолок уже закривати. Там ми теж поутіпляємо то. Там як доску наб'ємо першу шальовину обрешетку, там ми теж поутепляємо. Віконечко так стоїть. Тобто отак воно все вийшло. Хорошо. Ну, взагалі виходить класно. Витяжку теж ми ще закріпили і також будемо йти обрішотку, і ще там якось виділимо, закріпимо, буде отлично. Ну, коротше, по сараю на щелевих полах на такому етапі все тут а нічого. Тут прохладно, взагалі прохладно. Це вата як оббилений, шифер не нагрівається, воно ж не проходить жара. Тут аж холодок. Я і вікно ми закрили, воно то відкривається, закрили, тому що сквозняк сильний. Витяжка ж тяне, а так хоч воно відсюди і отак. А так Получалось завіхрення якесь. А на зиму, якщо двері закриті будуть, вікно ж закрите, а на зиму он, для притока уверху маленька витяжечка вже є. Чуть-чуть буде тягнути, їм хватить на зиму, щоб бо на зиму не пооткриваєш вікна двері. Тобто от таке. Коротше, отак. Оце, що ми зробили по утепленню. І мінвату ми закрили Ось отака вата. Ну, хто повна, хто дивиться, отака вата. І ми її закрили агротканю. Агроткань у мене було і ці куски я накривав, як строїв сарай літом сам. Я накривав, як ще не було там профліста наверху. Я накривав оці агротканю, щоб сонце мені не так пекло, робити можна було днем нормально. І оце оттуда агроткання сталася, я її зібрав, теж не викинув. А Сані кажу. Давай вату наб'ємо. І щоб воно в глаза нам не сипалось, любий сквозняк, воно в глаза буде сипатися. Давай агроткань. І агроткань, виходить, ще її якби обтягує, хорошо прижимає, держи, що вона ніде нічого не проросає, це і отлично. Агроткань, то і сработало отлично. Так все вийшло. І плюс ще коли ми обшиємо весь потолок, обрешетку і заш'ємо, і також ще пінопластом заклеїмо в самому внутрі. Думаю, так, буде теплий, тому що тут стіни теплющі і буде потолок теплий, криша тепла, фронтони десятка пінопласт тут і тут і буде все чики піки І зараз метал там вигрузив, Саня покаже. Саня радий, бачите, як підмітає, нічого не кажу, все. Сьогодні в нього хороше настроєння в Сашка. Це мене завжди хороше. Та не завжди. Ось отакі теж типу, фермочки були. Теж позабирали їх. Ну, порозрізаємо, де там що. І швілірок попався. Да, отлично. Да, Санька? Угу. О, та багато цього, та 50 штук ми считав. Так не можна А, і ті, да? Зараз я ті покажу. Да, отлично. І там он ще їх теж треба порозрізати буде. Отак. І зараз покажу вам по крупорушки. Отвітю на вопроси, бо просила багато по крупорушки. По зернодробілки. Зараз покажу, вон вона стоїть, покажу цю здорову, яку я пользуюсь, і маленьку. Коротше так. Прицепом ми теж довольні, що купили, все, от, підцепили, знайшли, поїхав, все, не кляти, не мяти, нікого не просиш, не нанімаєш, нічого. Своє підцепив, поїхав, взяв і все. Любе удобне время. Супер, труба взагалі нова, да? Ну, коротше так. Йдемо далі. Веревку відв'язувати, да? Не нужно? Ні, та все, ми вже козирьок прибили покрасив все, ми оттуда уходимо Отвязываю і в этот. Все, прибили козырек, металоцинковка, толстий, десь міліметровка, тобто не ходить ходором. Все, вроді би, більш-менш рівненько. Скат зробили високий, щоб нічого не затікало, як дощі. Ну, то есть, защищатиме від вітру, ой, від дождя і від снігу. Нормально буде. Пойдет. Так, у нас таке як буде дощик. Цілу ніч був дощ. Вчора був дощ і сьогодні находить на дощ. Да, щось похоже на дощик. Давайте отак. Так, друзі, дивіться, значить, отак стану, щоб було понятно. Е, Крупорушка, оця здорова, їй виходить ровно год. Як я нею пользуюсь. В прошлом году, в августі місяці, я її купив. Купляв я ще тоді по старим ценам 6 е, тисяч гривень. Це я взяв по старої, тоді ще стара на 6 тисяч. Я взяв, зараз я не знаю, може 8, може 9, може 7, без поняття. Я ось тільки що набирав Сереги, хто робить крупорушки. Трубки не бере, два рази набирав. На що я по ній можу сказати? Які були проблеми за цей год? За цей год одна єдина проблема в мене була це ось пару днів назад. Згорів один конденсатор. О! Ось. Не згорів, а це отак потік і дульку показав. Оце за год експлуатації. Конденсатор дядь Вітя сусіду позвонив, він зробив свій старого образця квадратний тут в коробочці і вивів провод конденсатора віддільно. Ну мені так удобні. І я навіть і кнопку ще не зробив. Ось в мене є такі кнопки, хочу поміняти поміняю, зроблю на кнопки, ну це сюди світ треба провести. Передробила вона за цей год в районі, ну десь так, як мені, е, мінімум мені 30 тонн. Мінімум. І ще я дробив не тільки собі, ще приїжджали знайомі, їм теж дробив. Ну, тобто тон 35 можна сміло сказати, що вона передробила ножи, чи вірні бічі. Отлічні, нічого не тупе, не затупилося. Робота ну, приносить тільки радость. Сито стоїть е, тройка. Там, виходить, ну це треба знімати, не хочу знімати. Ця байда витягується, там здоровий маховик в діаметрі сантиметрів, мабуть, 55-60 маховик. І там внутрі хрестообразні такі бічі б'ють. Просто самому невдобно. Це треба зараз натягувати цю ручку, оцей задвижку вбирати, ручку опускати, воно щочка опускають оцю. Эту. Це регулювання. На макуху я відкриваю повністю отак на макуху. Ось отак повністю. А на зернову продукцію, ось він метку як ставив мені. Він сам робить крупорушки, сам оце все отак я купив. Вона весом і місті з станиною, весом кілограм, мабуть, 70-80. Двигатель, виходить. Е, я ж тоді робив обзор. Двигатель, виходить, Получається 1500 ватт. Півтора кВт двигатель. Двигатель слабенький, тяне небагато. Б'є дуже хорошо, я довольний. Коротше, по скільки вона робить. Ну ось в мене на тройку воно б'є. Я нічого не міняв, отаке воно є. Тобто, отлично, я всіх кормлю таким. От в мене оці два ящика, ось раз. І ото ящик 2. Два ящика, ну це десь в кожному ящику, якщо тупо пшениця хороша, не відходи якісь, що з мусором, от пшениця, як зараз на даний момент, пшениця чиста. Вона тяжова. Более 300 кг в одному ящику веса. От я два ящика набиваю, це виходить кілограм 600 плюс два ящика я набиваю за час з хвостиком. Тобто, якщо без остановки, десь півтора часа. Час 20, час 30, десь так. Два цих ящика. Якщо пшениця. Ячмінь 100% буде дольше, Ячмінь ячмінням я не пользуюсь. Ячменя в мене нема, я його не беру. Ячменя, ну, ячмінь буде дольше. Я думаю, може і в районі двох часов. Ячмінь, ну всі ж розуміють, що він довше. Ну а так мої ці два ящика півтора часа це 600 плюс кілограм на пшениці. Б'є отлично, радий, довольний, тільки нею пользуюсь. А в мене є маленька рушка. маленька, яка ставиться на бочки. Так от е, вона 2 кВт, 2400 кВт ставиться на бочки, в неї ефективністю у два рази хуже. Її я использую на свій ушрот і і все, більше не ношу. Неї я не дробив ні пшеницю, ні ячмінь після того, як купив оцю. Мені я засипаю, воно таке медленно кажеться, я її использую чисто там небагато. Якщо мені треба передробити не на тройку, а там одиничку муку зробити для маленьких поросят. Ну таке маленькі об'єми. Тобто та для 40-50 голов та буде вже і слабенька. А ця отлично. Номер телефона Сереги наставлю під відео. Договарюйтесь самі за ціну, договарюйтесь, е, скільки стоїть, заказуйте, він робить все. Е, по крупорушки мій отзыв положительний. Положительний тим, що ну, я дійсно довольний, радий і щаслив. І вона і тяне небагато, і б'є хорошо. Тобто Мені вистачає. Є люди купляли, ставлять туди е, решето одиничку. Ой, поганий двигатель, слабий, треба мощний двигатель. Може з мощнішим заказати йому, ну мені цієї вистачає. Якщо що случиться, я просто е, зроблю те ж саме, тільки там, якщо двигатель колись накриється, перемотаю двигатель та й все. А так питань нема. А то тільки з, канді... з кондьором, оце ж е, э, з конденсатом оце що случилось у мене і все. Поміняв і все робить отлично. Макуху нею б'ю, показав положення. Макуха в мене такі ліпістки, ось показав. Зернову групу тут. Можна менше робити, можна більше. Ну я ось. Він мені поставив метку, я нічого не видумую. Так само ж відро поставив. На, Насипаю сюди, воно там набиває, відро пусте підставляю, повне висипаю зразу сюди. Ну отак. Радий, щасливий, довольний. Рекомендую непогано, нема, що вау, там по 3 тони в час б'є, ні, такого нема. Ну, я ж кажу, якщо чисто пшениця 600-650 кг півтора часа. Це реально вона б'є і тягне світа небагато. Я удивлений. 2-1,5 кВт, а така ефективність. потому що бічі, во-первых, сам барабан цей сантиметрів 60 діаметр, моховик, там наварені зуб'я і бічі, які движимі, тобто як пльотки б'ють. От і весь результат. А на моїй крупорушці, ось, допустимо, ось на цій. Я ж кажу, вона, я її зараз я її теж дивився. А, 2,2 кВт, не 2,4, 2,2 кВт. Е, ну, двигатель китайський спрут, понятно. Радіус намного менший. Ось я вона вся в слої. Радіус менший і хрестиком отак ножи. А там радіус більше. Тут сантиметрів 40 радіус. Є, навіть нема, наверное, 35, ну до 40. І ножи. А там 60 радіус, Це так само зуб'я, все оці. І 4 біча, бічі б'ють. Коротше, отак. Це вже, бачите, аж постиралося, треба перевертати. І там перевертається. Ну, я ще нічого не перевертав. Тон 35 побило і проблем нема. Ця не, ця побила намного менше. Ну, подробила. Коротше, отак. Всім спасибо за внимание. Всім пока.